Oh, guarda, guardalo, guardalo. Guardalo. Oh, oh Justin, guardalo. <laughs> Ammazzalo. Piu, piu. Passami qualcosa. Tieni. Eh, da terra, tieni. Ma non vedi. Da terra. Qualcosa, prendi l'arco. Tieni l'arancia, la vuoi l'arancia? Tieni. no. <laughs> Follow me, follow me. Ciągaj, słuchajcie. <laughs> Da się stać, ciągaj. Da się... Tam... Uuu, patrz mi. Psi, psi, psi. Mosi grid. Czy mosi grid cały się do pci, pci. Pada.